Alright, okola chama enyo nyini dalagwe omulungi ali ku mukutu guno nateera eh yongera maso gendo subscribing o liking atera o sharing. Uh, ah, olunaku olwali tuzze okubanga tuwawa information entuufu ku nyumba ya gravity omutuju ennyumba empya uh, ennyumba eno abantu abasinga bakyebuuza lwaki yagezezaako okubanga ku ebifaananyi bino mu budde buno oluvannyuma lwebigenda maaso byonna ku nsonga eziriwo kati wenolutirize kamiliyon okussaako n'abayimbi abalala abanene ah, gravit omutuju eh, muyimbi akuba sitayiro eyiye yekka eh, sitayiro eyiye yekka era ebiseera ebisinga omuyerero gw'abavubuka gwasinga okuba nagwo nga bafaani be ah, wabula nateera ye muntu kwegamba okuva weyatandika oba okuva yafuna chansi y'okuba sereb atazze mabega yadde okuddirira mu ttutumu lye oba mu bintu byonna byonna byaba agezaako okuteekako omukono ah, tujjukireko ku gravit omutujja ono yazimba amaka eh, saidi z'ebuziga mu mwaka gwa 22 era nga wayiseewo kati emyaka ebiri bukyanga addamu okuba nga ato update ku achievements ze ezaalina yagulako ku emotoka oba yafunako ku emotoka eya prado e, eh, pradeno nga yatunyonya natugamba nti yagikolerera okumala emyaka egiwerako wabula ngeri gyegikolamu yalinga ayimba ebivulu mu kuyimbanga ebivulu ne balyoka bamuwanga sente ezo ezabanga ate zasula emotoka eyo nebanga eggwayo ah, oluvannyuma lw'ekyo yagenda maaso nayingizayo land cruiser e, land cruiser v8 emotoka eh, mugimanyi yamaanyi kino agamba yakikola okusoomooza abayimbi abamu abanene abali ku topest list era abasinga okubeera aba waggulu n'alyoka abanga bakubako emotoka eyo okubalaga nti naye mwana ttu yavaayo naaba ngaakola ekintu ateera ekyenjawulo muyimbi ayina famire gravit omutuj ayina famire ayina abaana basatu babiri babuwala ateera omwana omu wa bulenzi ye muyimbi omuvubuka kwegamba wa generation eno alina achievements eziwerako ennene zagezezaako okubanga ateekamu industry n'okulaga abantu e, tayina nyumba yokka eyo eri ebuziga wabula ayina apartments eziwerako mu kibuga kye kampala ate era ng'agenze maaso n'okuestablishinga Eh, properties ne business ezenjawulo nateera mu kibuga kye Kampala ah, nga ovudde kweno ennyumba gye tugenda okuba nga twogerako gye yakamala okuba nga ateekawo wabula nga tetennaggwa bulungi naye nyumba y'amaanyi nyonyonyini ddala okusinziira ku geji y'abayimbi ab'amaanyi abayimbi abaludde mu industry eh, ebintu bye bafunye oba bye bayina ah, tujjukireko gravity yagula ennyumba eneedisaidi zaa neebuziga eh, kumpi ne munyonyo yagula ennyumba mukugula enyumba n'agidaabiriza n'agiteekako ka finishing akalungi naaba nga ate ashiftinga okujja wano n'ateekawo famire ye enyumba eyo nga bwogiraba nyumba yali enyirira era ebifaananyi ebyo byebafulumira nga ah, yali erina interior neexterior ennungi munda ate era ne kungulu nga bwogiraba yateekamu ebintu ebivunanyizibwa munda yateekamu kisamusanga kyeki egi eh, kitivi era si kyalayisi kyaba abaakolamu ng'ategeeza nti obulamu yajja kubanga uh, butambulizaawo mpolampola ne famire ye uh, okusinziira ku bino byonna byonna yebadde bigenda maaso mawulire n'engeri gyayanukulamu dr jose camilioni ku nsonga z'ekivudu kye neyo byona byonna ebyabaawo byonna byonna mwabimanya mwabiwulira nga we byali mwabitegeera uh, yagenze maaso naaba nga ateera aweereza ku instagram ye amaka ago gennyininyini golaba era nga mu bigambo bye yagenze maaso n'okuba ng'ategeeza uh, yagambye nti this is the real music achievement Oh, otherwise soon, ema, soon I'm finishing my dream house eh, my mansion Nagaman, thank you lord that you my friends thank you everyone who believes in me 2023 let's hustle again eh, nagamba nti mukama akola uh, eno eh, posita egitaddeyo ku instagram ye era ndowooza abamufollowinga muteekeddwa okuba nga mwagifunyera mwagirabye yagenze maaso n'okwebaza katonda ng'ateekayo ekifaananyi kya mansion eyo empya ah, mansion eno katugirambulekoko katugirambulekoko okusinziira nga bweri mu mbalirira yaayo mumbalirira yaayo nga bweri mansion eno sofa okusinziira ah, erina floos ziriko satu eina eh, ground floor fula esookera ddala ddala nebako neyokubiri then nebako neyokusatu then ate era eina eh, engeri gyegizimbyemu nga yakuzeemu nga hotel oba apartment naye ngaerabika fashion oba design mpya yamaka wabula ku bunene bwenyumba eno yo nga yo nene okusinziira ate era simanyi lwaki abayimbi bagala nnyo okuzimba enyumba nga nene naye ate wewunye babeera ne famiry nga sometimes ntonotono ate zisobola okuba nga tezijja mu nyumba eno naye ndowooza kiba kigendererwa kyabwe okusinza ku birooto byabwe baba balina eh, ate n'ebyo ndowooza baba beetaaze okuba nga batuukirira ennyumba eno sente mmeka omukulu ono ziyakateekamu sente nyingi nyo era investiment gyataddemu nyingi atufunyekoko information nti sente ezisinga zeyakuŋŋaanya okuva erugogo zezimu ku zatandise projekiti eno nezigitusaawo weeri era ng'abategeeza nti 2 ah, 23 ennyumba eno agenda kubaako wagituusiza n'okwongera okugimaliriza gravity ye muntu akola ekintu mu installments oba ngaakikola mpolampola okusinziira ku ngeri gyazzannyonnyolamu nti ebintu tafaata kash kubigulirawo wabula ate ye akwata bukwasi sente naaba ngaasasulako mpolampola ng'akolako kino mpolampola n'alyoka akimalayo awo nowenkubiriza abavubuka abali eyo nti tewetaaga ate kingi nnyo okubaako kyokola wabula entandikwayo yekuwa ekiddako n'olyoka ate era ogenda ku levo eddako so ennyumba yongayo nungi abanauganda bagikompeyerinze ku nyumba ya his excellence bobby wine eh, naye nga bagamba nti eringa eri mu geeje ezo enyumba z'abakamiliyoni ezababebekuulu eza bobby wine ndowooza nga uh, gravity kyekintu kyagezako okuba nga alwanirira okulaba nga ate atuuka ku eyolevu naye ate era bali abasajja tujjukire nti balina ate bye bayitamu mu industry eri eyasooka okuba nga ate balinako webatuusa tuwulirako nabamu balina enyumba mu amerika nga dokitezekamere namaka mu amerika bangi ne bobewaine balina achievements kabibowuna alina biiki bingi nnyo nnyo soka ti sisuubira nti gavita yatuusewo newankubadde era okusinzira ku levo gyalimu akoze ekintu ekinene nnyo okusinzira ku bavubuka abali mu industry eya music oba eya entertainment naye nga twongera okubaagaiza bonna ebisinga yogayoga eh, gravity omutujju akuume musigale ku mukutu temuvaako